siu que te florisia. Oh, pesničke, te plody sia. Spávala si dievicia, a spávala práve do pani, na pesničke nehradi. Spávala práve do pani, na pesničke nehradi. Pani boli dobre leta, keď dolali si do beta, do kajanom za Adamom, ale vedia kapitáňom. Do kajanom za Adamom, a vedreďa kapitáňom.